Bugün de gene başladı. Evet. Benim parasütüm çok güzel ya. Vallahi çok seviyorum. Nereye gidiyoruz? Evet. Çok güzel indi. Eline sağlık. Koşa koşa koşa. Ben bu şey çok seviyorum ya arkadaşlar. Adı nedir? Vektör. Yakın yakın mesafede çok güzel öldürüyor. Bir de vektör e, hem yakın hem uzakta çok güzel. Ay eskide ben nasıl bir pompalıyla geziyordum. Aa, ah, oraya geçiyoruz. Hadi hadi hadi. Koşa koşa koşa koşa koşa. Buraya bir lootlayalım de. Hay ça Oo, oo, oo, oo. Neyi buldum, neyi buldum. Haydi afiyet olsun. Ben öyle kar ya da M24 onları hep kullanamıyorum ya. Yani. Bir kere silah vuruyorsun tekrardan şey yapıyor yani. Ama o adam direkt ölmez. Yani onun ay anam niye çıkamıyorum. O adamın işte kafasında bir şeyleri var. Direkt övmüyor yani. Yüzde yüz övmüyor yani. Adam kaçarsa ne yapayım? Hiç. Ya yani hiç değildi. Bazen kullanıyorum ama zor yani. Dürbün dürbün dürbün dürbünü bakalım dürbüne bakalım. Haydi haydi haydi var mı sende? Gelsene. Koşalım. Koşuyoruz. Hayda. Buraya bakmamış. Ha bu arada işte içecekler çok önemli arkadaşlar. İçecek. Ay bunları atıyorum. Evet. Dürbün çok güzel. Oo, drop düşüyor. Oraya koşuyoruz. Hadi hadi hızlı hızlı. Burada yani düşünmeden koşarken oraya aşağı düşebilirsiniz. Dikkat edin. Ha, dürbünün yanına geliyoruz. Uh, Kesinlikle adam vardır ya. Kesinlikle vardır. Aman aman aman. Enemies ahead. Emin misin? Adamın orada olduğu emin misin? O araba geliyor. Dikkat. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Dikkat edin. Ne demek Korece? 조심하세요. 조심하세요. 조심 조심하세요. 조심하세요. Kesin var ya. Ben buradan çıkamayacağım. Çünkü kesin adam var. Bak Enemies hala ahead. duman çıkıyor. Enemies ahead. Nerede yani? <clears throat> Enemies ahead. 저기 앞에 있어. 저기 앞에 있다고. Aman ben oraya gitmeyeceğim. Kafam buraya takıldı lan. Ya kesin adam var ya. Ben seni öldürmek istiyorum. Haydi hoş gel. De. Görüşelim. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. Hoş geldin demek arkadaşlar. Enemies ahead! Evet. Kesin ben buraya buraya takıldım. Bu kayaya takıldım. Acaba sudan mı geçsem ya? Acaba. Or, or- orada adam varsa ben kesin öleceğim. Vallahi ben öleceğim diye gidiyorum. Ya gerçekten valla. Gidiyoruz. 태평양을 건너 대서양을 건너 인도양을 건너서라도 당신이 부르면 달려갈 거야 무조건 달려갈 거야 시나 스쿠요 란란란란란란란란란 아아 아담요 하이다 하이다 하이다 하이다 우후 아담바아담바 아담바라 세리 하죠 벤세리 하죠 아니 호시게 안 된, 호시게 안 됐어 아, teşekkür e d 차차차차차차차차차 다시 죽어라 죽어라 죽어라 오 Adam ne almış çok merak ettim. Bakalım mı? Korktun mu? Yılan. Ne yılan? Oo, oo, abo, abo, abo. Çok afiyet oluyorum bak şu an var ya. 잘 먹었습니다. 오, çantada aldım. O Mahmut. Mahmut aldım Mahmut. Çok güzel bir silah. Çok güzel bir silah. Evet yeni evlere geldik. Lütlüyoruz. Gene lütlüyoruz yani. Ben bu 5.56'lık e, silahları çok seviyorum. 7'lik e, 7'ye olanlar güzel yani yakında çok güzel öldürüyor. Mesela AKM işte SKS ama çok sekiyor. Ondan bazen yani canım istiyorsa alıyorum, canım istemiyorsa almıyorum ama ee, adı hani nedir? O silahın, silahın adı neydi ya? Ahmet miydi? Mu Muhammed mi? O ne ya? Allah Allah. Mahmut işte Mahmut. Mahmut'u çok seviyorum. Ben o silah niye Mahmut demiş hiç bilmiyorum. Yani o neydi, neydi ya? Mahmut işte ağzıma öyle yapıştı yani. Ah, Mahmut Mahmut yani benim silahım Mahmut. O orada bir mezar var. Gene afiyet olmaya gidiyoruz. Kore'de çok güzel bir e, söz var yani. Ben hala açım. <laughs> ben hala açım. 나는 아직 배고프다. 배고프다. 배고파. 아만 bir şey yok. 어, 어. 아무것도 없어요. <clears throat> haydi gidek. Gidek gidek haydi gidek ha. Haydi haydi gidek. Oha. Oha oha. Dur bakalım. Aa, evet boş drop. Gene dur drop düştü. Drop düştü. 전방에 drop. 전방에 drop. Almaya gidiyoruz. 전방에 drop. 전방에 drop. Oo 따끈따끈한. taze taze buyurun. Taze taze buyurun. Evet. Şapkayı aldım. Az önce düştü. Bu drop az önce düştü. Taze taze buyurun. Hala sıcak sıcak buyurun. Geçen İstanbul'da gezerken çok komik bir şey anlatacağım. Geçen arkadaşımla İstanbul'da gezerken ay dışarıda öyle bir soğuk, öyle bir soğuk da. Oradan geçelim tamam. Öyle bir soğuk da Ay biz ölüyoruz, donuyoruz artık. Aman orada simitçi ne diye bağırıyor. <laughs> Saatlerce orada ama. Taze taze sıcak sıcak buyurun. Sıcak sıcak buyurun. Simit sıcak buyurun. Oo bu buzdolabı gibi. Oo, oh. Adam sen benim. Benim benimsin ha. Teşekkürler. Alalım mı? Alalım mı? Neyse çok komik değil mi ya? Öyle soğukta sıcak sıcak buyurun. Ay ay ay ay buraya gitmeyeceğim. Ben yüzmeyi çok severim. Yüzmeyi çok severim. Oo. Alıyoruz. Alıyoruz. Haydi haydi haydi haydi haydi haydi. Koş koş koş. Ama ne güzel şeyleri almış adam. M24 vardı. Boş ver onu. Kullanamayacağım ben. Alan daralıyor. Haydi. Haydi haydi haydi haydi koş koş koş. Ay. Allah kahretmesin ben o insan sandım ya. Bisiklet. Motorsiklet miydi? Neyse. Evet. 8 kişi kaldı şu an. <clears throat> Çok heyecanlıyız. 긴장돼요 긴장돼요 헤이전 난듬 오오 실라브리요 실라브리요 ooo Ben böyle yandan bakmayı çok severim ya. Adam çok komik durmuyor ya. Çok durmuyor mu komik? Oh. He, seviyorum. Ah. Allah cezanı vermesin. Oo. Oo biri biri bayılttım. Hiç beklemedim. İyi yapmışsın. Kendi kendime iyi yapmışsın. Al. Çat çat çat. Yanacaksın. İnşallah yanacaksın. Oo adamı gördüm. Bekle bekle bekle. Ben Çat çat çat. Öldüler. Evet. Ben çok alakasız yere bomba atmışım. Elime sağlık ha. Elime sağlık, gözüme sağlık. Alanda çok daraldı. Oo. Anam sen sen neler almışsın anam? Bunlar nerede acaba? Oo. Oo, Çantam dolu. Ben 4x'i çok severim. 6x'i de severim de. Ya bu küçük alanda biz hariç 4 kişi kaldı. Acaba çıksam ölecek miyim? Ölecek mi? Orada mı sıkıyorsun? Oradan mı sıkıyorsun? Ben yeri yattım yon. Hey. Hey hey. Di di di. Di di di. di oh Aa, aa, şurada şurada şurada. Şurada adam şurada. Adam şurada. İşte adam beni görmüş. Adam beni görmüş. Hayır hayır. Ben önce seni öldürdüm. Tim. Salak. Beni mi öldürdü? Hayda, hayda, hayda, hayda. Yuh